でミ振り返りっていうのが終わりましたでその結果としてえっ、ー、と皆さん新しい視点が得られたですよねあこういうふうなとこギブバックできるんだなとかこういうふうな感覚があるんだなでも役に立つなっていうふうな気持ちになったらいきなりさ思いますか <laughs> すごいいい っていう感じなのでじゃあ実際にそこで見つかったフィードバックポイントまあ何個もある人もいれば1個だけだったりするかもしれないですけども今日はそれを1つ実際にフィードバックするっていうのを経験しますっていうのが今からの感じで1時間くらい取るんですけどもその中で大体できるんで大丈夫ですでやり方ですけれども実際に今までみたいに説明して実際にこうやるんだよっていうデモにして紹介しますね でこの時間何や何のためにやってたか忘れてると思うんで確認しておきますとあの OSS の会社に参加する人を増やしたいっていうのの取り組みを一つでやっててでこのワークショップは、えーと、未参加の人が参加する人になるっていうのを支援するっていうのを目的にしてます。で今まででインストール実際してみてドキュメントで動かしたりとかしてユーザーの点でいろいろやってみました。でその結果楽しみましたか 皆さんは楽しんでやってます大丈夫ですか大丈夫なのかな大丈夫ですかで実際にフィードバックするって今からやりますでやり方いろいろやり方はあるんですけれども今日は1個だけこのやり方どうですかっていうのを提供するのがやりたいことなので今回も1個だけこういうやり方おすすめですっていうのを見せますで3段階になってますでまず最初に自分の考えを整理するっていうのを 思いやりますこの時点では自分が分かればいい他の人分からなくてもによくて自分がこれはこういうふうなことでこうやった方がいいと思うとかそういうふうなことを自分の言葉でまとめれればいいですで次にあのレポフィードバックを受ける開発者の人が分かるような形に、えーと、整理しますその後に実際に報告しますの3段階いいですかまず ビギナーの人が自分が分かる形式でまとめるそれを開発してる人が分かる形式に整理するで実際それをフィードバックするっていうかでやり方それぞれ僕説明していきます整理するところですけれどもえーと、もしかしたらまだ自分でモヤモヤっとしたままの状態でまとめれないかもしれないですけれどもそれをまとめるっていうのを頑張ってくださいでこの時にメンターの人がどう頑張るかっていうと なんかいい感じの質問をするわけですね <laughs> それはどうしてそう思ったんですかねとかどうなるといいと思いますかねみたいな話をしてあだったらこれこうなると自分は嬉しいですねみたいな感じの引き出して自分がこうやって困ったらこうなったらいいなっていうのをまとめるっていうのを手伝ってあげてくださいあの俺ならこうまとめるとどうやあそうですねみたいなのは微妙です <laughs> あの成立の手伝ってあげてください でこれはさっきまで使ってた作業メモのところに追記してくださいあの自分はこういうのフィードバックしようと思ってこういうふうに考えてるこの人分からなくてもいいけど自分はこう考えてるっていうのをコメントしますその後に編集するところ開発者の人も分かるように整理するところはえっ、ー、といくつかヒメンターの人は会社だったらこういうふうなところが気になるよとかこれだと会社が伝わらないでこういう説明を追加するといいよっていう開発者視点のことを 伝えてあげてくださいでそうすることにより自分だけが分かる文章から解説してる人が分かる文章になっていくのでそこら辺を手伝ってくさいメンターの人は。で OSS によってはこんな感じで報告してくれると嬉しいよっていうのをまとめてる文章を出してるところもあるのでそういうのももしあるんであればそういうのを参考にしながらまとめるといいでしょう。 でこれもまとまったら新しくコメントでこう追記してくださいなんか既存のやつを編集して直していく必要がなくて追記追記でいいであとはとあの大体がインターネット越しになりますその直接会ってこうこうこうでこれ困ったんだよねみたいな話じゃなくてインターネット越しになりますその時は あのいろんなことを共有できてないですなので相手が分かるように書くっていうのは普段直接会話してる時とやり方がちょっと変わるでポイントの一つは省略しないことですでどういうことかっていうとあのインストールしたら動かなかったんですがどうしたらいいですかみたいなのは多分やった人分かってるんですよ何もかもこれこれで伝わるんですねこのコマンドでインストールしたとかこういうエラーが出たとかみたいなの やった人分かってるんですけどこれやってない人から見ると分からないじゃないですかっていうのが起こりやすい、まあ、こう極端な例かもしれないですけどもで例えばどうするといいかっていうとこのコマンドで実行したとかこの環境で実行したとかみたいなのを書くとあの、インターネット越しの人でも伝わりやすくなるとかってことですねっていうのは例えばポイントとしてあるわけですメンタルフォローするときの なので、えー、とそういう省略しないっていうことを一個意識してみるといいかもしれません省略しないっていうとあんまりこのやったことをちゃんと書くとかっていうのは思いつくと思うんですけれどもやってないことも書くのも大事です難しいな例えばなんかインストールドキュメントにはこう書いてあったけれども実はそれをやってなくてうちが本当にやってましたとかっていうのって 会社の方からすればやったんだろうって思ってるけどやってなかったんかみたいなとかで全然ずれちゃうとかいうのがあると思うんでもしそのやってないってことそれも書いた方がいいとは期待したけど今となったいうのもあれもねに関しては参考にしてくださいで報告する方法は適切な場所を見つけてあの報告するだけですで初めて報告する人はそこでいいのかなこれで怒られないかなみたいな気持ちになるんですけども あのここでメンターの人も役に立つのはあ大丈夫っすよそれでみたいな感じのことを言うのが大事なところですプルプルしてたら後ろから背中をドンとしてやってあっじゃあ実際にどうやるかっていうのでもしますねで私さっきジキルのやつそのビデオがバック見つけるとこまでやってなかったので「ラビット!」のやつをちょっと例に、えー、やりますでこれ なんかバンドラを使って演出をするのはいいんじゃないかっていうのをやるっていう例ですね。なんで、えーと、会長と会長と書きますけども、えっ、ー、と、時期のことだけでいいのなんか上に時期の因数とか書いてあるけど。あ、これは私が作った時期のところに私の例を出すあ、なるほど。あ、はあ、これ邪魔するのも インストールドキュメントには、えっと、ジムでインストールド i d の、アと思うんだ <laughs> なななぜらみたいここはわしが分かればいい感じで書けばいいんですよでその後にじゃあこれを開発者に分かるようにまとめるみたいな、ね、インストールドキュメントにはって書いてどれを参照したかちゃんと分かった方がいいだろうなっていうので、えー、ここはどうしよう 自信があるんじゃないですか、ここで。日本語が流行らないし。使ってるけど、これはいいんじゃない なんで、自分は何かいうのを、 <laughs> そのいやこれだったら、なんか自分のうが、なんとなくまあいいんだけどなみたいな感じで、だけなのをちゃんとこう、どっちの方がなぜいいかみたいな、その分かるように書くとかみたいなことをやって、えー、でまとまったら、実際に。 っていうまでが一連のこの1時間でやることです。あ分かりました大丈夫ですかで今回もやってみてあのつまずいたとこあったら私も後藤さんもフラフラしてるので聞いてくださいいいですかじゃあ始めてくださいあはい始めていいですはいどうぞあまずはビギナーの人が自分がこうフィードバックポイントをどれにするかみたいなことだけ決めて じゃあこれをやります自分の考えはこうですみたいな自分の言葉で整理してはいでメンターの人はどうしてそう思うんですかねみたいなのをこう進みましたりとかして整理するのを手伝ってください。はい